вақте ки ман наврас будам модарам аз олам чашм пӯшид оилаи ман калон ва ман дар оила кӯдаки охирин мебошам ҳамаи бародару хоҳаронам хонаро тарк карданд ман якаву танҳо будам касе набуд ки маро ғамхорӣ кунад ва ба кӣ дарди дил ва мушкилиҳои худро гуфтанамро намедонистам баъд аз муддате яке аз хешовандонам ба ман ёрӣ расонд ки ман ба донишгоҳ дохил шавам вай маро аз ҷои хоб ва ҳар чизе ки лозим аст таъмин кард лекин танҳоие ки баъд аз марги модарам дар дили ман ҷо шуда буд аз ман дур намешуд дӯстам ба ман маслиҳат дод ки дуо гӯям вай гуфт ту бояд дар як рӯз панҷ бор намоз хонӣ ва баъд аз намози шом аз худо чизе ки талаб кунӣ мустаҷоб мегардад ва ман намозро сар кардам аз ӯ хоҳиш кардам ки дар танҳоиям ҳузурашро айён гардонад ва ӯ ҷавоб расонд дар шуури худ қиёфаеро дидам ин симои рӯи исо буд ман дар ҳайрат мондам ман медонистам ки исо тавоно лекин дар ҳақиқат кӣ будани ӯро намедонистам ман аз ин ба хиҷил афтодам охир ман мусулмон ҳастам пас барои чӣ исо вақте ки ӯро дидам аз танҳоие ки маро пай мебурд озод шудам баъд аз ин воқеа фикрҳо дар бораи исо маро тарк намекарданд то даме ки ман ба ӯ нагуфтам агар ту ҳақиқӣ бошӣ ва агар ман қуввати туро бубинам туро пайравӣ хоҳам кард баъд аз муддате дӯстам маро ба ҷамъомади пайравони исо даъват кард он одамон меҳрубон хушбахт ва нисбати ман эҳтиром доштанд ман аз шинохтани китоби муқаддас шоду хурсанд будам барои он ки бо забони ба ман фаҳмо дарс медоданд бадтар дилам ба ман гувоҳӣ дод ки дар он ҷо бистам ва исоро бисьёртар шиносам як шахсе ки миллаташ тоҷик ба ман дар бораи исо бисьёр нақл кард ки чӣ гуна ман метавонам ба воситаи ӯ ба худо наздик шавам ҳамон рӯз ман қарор қабул кардам ки пайрави исо мешавам вақте ки аз он ҷамъомат баромадам аз шодӣ ва ҳаёт пур будам он шаб шаби беҳтарини ҳаёти ман буд саҳаргоҳон ба хешамон гуфтам ки ман қарор қабул кардам ки пайрави исо шавам ва ӯ ба зиндагии ман хурсандӣ овард дар ҷавоб ӯ хело хашмгин шуд оилаам ба ман гуфт ки ин имони навамро тарк кунам зеро ки ман аз ақл берун шудаам нигоҳ накарда ба ҳолатҳои оилавӣ дилам аз умед пур мешуд ва танҳоиро аз ман дур мекард ҳар қадаре ки ман таълимоти исоро мешинохтам ба хотирам суханони шоирони бузург мерасиданд ки ман онҳоро дар давраҳои ҷавониам хонда будам аз тарафи пайравони исо ман ҳама вақт некиро медидам таълимоти инҷилро гӯш мекардам ба шаъни худованд сурудҳо мехондам дуо мегуфтам хешам дар ин бора хабардор шуда ба ман гуфт ки агар ман бо он одамон вохӯриро давом диҳам ман барои вай ҳамчун мурдаам ман бояд интихоб мекардам исо ҳамон ки маро аз танҳоии дил бароварда ба ман шодӣ бахшид ё ин ки хешам ки маро аз ҳама тараф таъмин мекард маълумот хона ва оила ман оилаамро интихоб кардам вақте ки ман ба ақиб назар меандохтам дарк мекардам ки ин интихобе нодуруст буд дар давоми чанд соли охир ман ба бисьёр мушкилиҳо дучор шудам маро бо оилаам аз хонаи хешамон берун карданд баъд аз ин мо ба ҳуҷраи беҷиҳозу ифлос кӯчидем ман намедонистам ки ба куҷо равам ва чӣ кор кунам оилаам маро маъюс ва ноумед кард дар ин маврид ман ба пайрави исо дӯсти деринаам муроҷиат кардам ки ба ман кӯмак кунад вақте ки ман ба вохӯрӣ бо ӯ мерафтам фикр ҳам надоштам ки тамоми воқеаро ба ӯ мегӯям лекин чунин шуд ки ман ба вай тамоме рӯй дод ва чӣ хел ман аз исор рӯ гардондам ва чӣ гуна шарму талошро аз сар гузаронидам гуфтам баъд аз ин ман тез тез бо ӯ вохӯрдам ва дери нагузашта ман қарор қабул кардам ки ба роҳе ки худо бароям тайёр кардааст биравам роҳи исо нигоҳ накарда ба он ки ман бевафогӣ кардам ва аз ӯ рӯ гардондам ӯ маро барқарор кард ва боз маро даъват кард ки ӯро пайравӣ кунам худо ба дуоҳои ман ҷавоб расонд ва ба ҷои танҳоӣ шодиву ҳаёт бахшид имрӯз ман ҳаёти пурарзиш дорам ман завҷа дорам фарзандони зебо ки ба ман шодӣ мебахшанд ба ҷои кор таъмин ҳастам ки ба ман имконият медиҳанд ки ба худо ва ба одамон хизмат кунам ва боз дӯстоне дорам ки ба дили ман наздиканд мо одамон заиф ҳастем лекин худо қодир бо вафогӣ бахшоиши ӯ маҳдудият надорад ӯ ҳамонест ки маро аз маъюсӣ ва ноумедӣ наҷот дод ва маро барои ҳаёт гардонд